それでは鮭さんまいきたいと思います踊りたい方いらっしゃいますもしくはシになりたい方シの踊りなんでシになりたい方いないかなじゃあいい

はい、それではですね、9チーでこのウォーターガールの桜朝市、参りました、えー、東京市あ知らないそれではですね、最後に皆さん本当にありがとうございました